mbote mbote bandeko balalingo na biso ekoki tokutanaka na bino mbote mingi esika bozali partout à travers le monde ngongo na biso ekoki tokutana na bino émission oyo topartageaka na frère na ngai kashisha à partir donc ya allemagne bomesani na yango déjà émission donc ya thème mpona koédifie ko, ko toujours bana nzambe alors ezala toujours rendez-vous na biso ya mercredi comme tolobaka mais bon soki so Mercredi esali mua kwokoso sur le plan technique, totiaka yango jeudi mais en tout cas ezali emission moko hebdomadaire oyo tomeka en tout cas ko ko kozala na rendez-vous na bino. Merci encore une fois pour la fidélité. Mbote d'abord mon frère Kashisha. Mbote frère Alimia, mbote ba ndeko baza kolanda biso. Nkolo apambola bino nyonso bosi bokomi ja malema lelo komesana frère Lima alobaka mingi bongo yango nazo répéter le même mot Nzambe asala biso grâce lelo mpe susu tozwa quelque chose de la part de Dieu puisque na ndenge toyaka boye vraiment toyaka puisque c'est le Seigneur qui nous donne ce message mpo na kobikisa motu moko et puis yo soki ozolanda ngai bisika ozali kozwa ntango lokola temps ya divertissement te mais ozwa mpena ntango lokola temps moko ya étude de façon que makambo oyo tokoloba Epesa plus na kati ya vie chretienne na yo, okomona que ko avancer d'un pas, c'est ça au faite notre but, merci pona temps oyo nionso boko disposer, Nzambe azwa lokumu, merci. Merci beaucoup mon frère Kashisha. Thème ya émission na biso ya lelo ezali est-ce que un chrétien akoki kozala combattant? Est-ce que un chrétien akoki kosala politique? Je crois que ezalaka sujet moko à controverse, banso balobaka Mosala nzambe, mwana nzambe akoki kokota makambo ya politique te, mwana nzambe akoki kozala combattant te, basusu balobaka non akoki toujours kosala egalement parce que na ba ba ba exemple eza mingi egalement na niveau ya bible aussi, alors tomeka pe kotala ngo na kati ya emission avec frère Kashisha, est ce que un chretien akoki kosala politique ya kozala combattant kobundela boka kobundela mabele na ye, voilà donc est ce que eza possible avec frère Kashisha alors frère Comme na toza bato basi ba mesana na biso avant ya kobanda emission totikala toujours na maboko ya Nzambe to prier tosala mwa prière mwa moke avant tokota na kati ya thème emission na biso. Bien sur foi ya lime tokobondela comme d'habitude na kombo na Yeshua tobondeli papa tokumisi yo mpo na temps okopase na biso mokolo ya lelo. Tokumisi yo pona disponibilite opesi biso pe pema opesi biso. Tokumisi yo surtout pona euh, concordance spirituelle et puis relation spirituelle oyo kotia na kati ya émission ou bien na message oyo afin que ba questions ndeko na ba réponses na ngai epesa plus na kati ya bongo ya bana na Nzambe baza kolanda biso. Papa na sengi na yo mokonzi yo tambwisa émission oyo yo moko opesa ba questions oyo malunga pe ba réponses malunga afin que mutu moko a comprendre ce que nous voulons dire. Mitali kosala nyonso oyo mpo na ba, ba, bana yo babunga te mais kasi bazwa réellement lobiko puisque yo lobi que tu es le chemin la vérité et la vie tika ete message oyo lelo epesa nzela oyo ekopesa bomoi oyo ekopesa mpe verite na kati ya bana na yo nzambe afin que bakosana kosana te na makambo oyo tomona na kati ya mokili awa ah, papa nali kobebisa nyonso yali ya monguna satana na kati ya émission oyo na kombo no yeshua nali kosenga papa yo ozwa contrôle ya makambo nyonso tokosala papa biso tozala réellement efface mais yo ozwa ozwa ozwa ozwa ozwa contrôle ya émission oyo ozwa contrôle ba pensée na biso contrôle même ya ba réponse na ba na ba question na biso afin que lokumu ezonga ka epa na yo Seigneur toali bato pamba tokoki eloko te soki yo te yango toana besoin yo continuer ko inspirer biso par le esprit tika ete papa moment nyonso toko passer na bandeko eza moment oyo kopesi lokumu pe bandeko babikisama na kombo no Yeshua nde tosengi boye amen Amen amen amen amen tozo kota na kati ya emission na biso merci frère kashisha pona prière comme ton alobaki na introduction thème emission na biso ya lelo est ce que euh, mwana nzambe un chrétien akoki kosala politique ya kozala combattant ntango tozoloba combattant awa ezali mobundeli oyo azobundela mabele azobundela mboka na ye estce chrétien akoki kosala yango yango ezali thème ya émission na biso ya lelo alors frère kasisa avant mpe tokota na développement ya thème Pe nalingi peut etre ko expliquer ba ndeko na biso bazali kolanda biso difference nini tokoki kosala entre un chretien et un non chretien. Est ce qu'un chretien eza kaka oyo aza ndimeli Jesus Christ comme seigneur et sauveur ou alors eza lisusu na makambo mosusu oyo ekoki kokesenisa moto oyo babengi ye chretien na oyo babengaki ye non chretien? Difference ekozala na niveau nini? Voilà, question ezali euh, simple te, eza na large. Pourquoi? Puisque Ekosenga nga nakota na ba biloko mosusu oyo peut etre toko developper na ba emissions mosusu mais napesa reponse ya mokuse. Au fait un chretien selon mokili, selon eglise, selon religion balobaka un chretien azali mutu oyo ayambi Christ c'est à dire mutu oyo abongola motema. nde babengaka ye un chrétien maintenant un non chrétien c'est c'est que c'est quelqu'un qui n'a pas reçu le Seigneur Jésus Christ na bomoi na ye parce qu'il faut comprendre que chrétien euti na Christ so babengi moto aza chrétien c'est-à-dire moto aza kolanda idéologie n'est-ce pas ya ya ya Christ yango biso awa na les adventistes tolobaka mingi mingi mingi donc un disciple pourquoi puisque le mot chrétien Bato bapesaki yango ezalaki bato na kati ya Greke, na kati ya Grèce plutot, na Antioche. Ntango bamonaki Paul na, na, na Barnabas baza kotambola, selon nde bandaki kotambola, nde bandaki komona ezaleli na bango, ba conclure que bato oyo baza bato bandaki kotambola na Christ, na Messie. Yango babenga bango à l'époque chrétien. C'est-à-dire chrétien ali moto aza kolanda religion chrétienne. En fait, non chrétien ça kaka donc opposé to contraire na yango nde nakoki kobana hmm. mokuse sikoyo. Wana tuna na religion chrétienne nde olobi religion chrétienne. Religion chrétienne oui puisque religion. Il y a une religion chrétienne. Pardon? Hmm. Religion wana la religion chrétienne ezalaka. Mais soki hmm. mais sikoyo religion musulmane ezalaka non? Oui. C'est pas ça frère. Tozogana. Tozogana. Eh, c'est-à-dire soki moto aza bouddhiste Mutu azali musulman, mutu aza chretien, mais chretien alandaka oyo tobengaka religion la chretien donc la la religion c'est la religion chrétienne et tout ce qui peut ou bien aux autres nande mususu frère euh, Alimia. Non non non. Bon en fait euh, parce que la tuni la tuni question parce que on fait référence à Jésus-Christ parce que Jésus-Christ a tika la religion te c'est pourquoi il a une religion ah, chrétienne. Moi je suis pourquoi na bana ebandeli que na boy ko pesa, pour ça ça question moko large. Lelo na boyi kopesa bango ebele mais hmm. yo moko sikoyo comprendre place na place place yo moko comprendre ntango abi religion pourquoi hmm. puisque religion ezali émanation to bato basala ba religion basala ba religion te yeshua hmm. atika mpe religion te ok yango naza koloba ke biso awa na les avertis mpe bana nzambe mosusu oyo basi bacomprena ils disent plus que baali badisciple ya yeshua pourquoi puisque ntango ye azopesa feuille de route na badisciple na ye to na baapôtre abayike non ale et fait de toutes les nations les disciples ozomona c'est à dire le mot chrétien ou le concept chrétien ebimi kutu nsima wana yesu asi akendaki puisque faut bocomprendre que l'apôtre paul euh, pendant que yesu azalaki na mokili l'apôtre paul aussi était là mais bakutana boye te physiquement ozomona ntango sikoyo yesu akufi yesu asekwi yesu akei nde yesu ayei kobongela sikoyo apôtre paul apesi ye mission nde toyei komona sikoyo na kati ya antioche wana nde balobi ke non tokotanga yango rapidement frère mpona eza bref Eza breche tout tango rapidement après to leka na biso mbala moko puisque ba biloko ya boye nde ezalaka mususu eza important ebimi bongo par hasard te donc to tango rapidement voilà toza na kati ya acte des apôtres chapitre 11 verset nango 26 acte chapitre 11 verset 26 to tangi rapidement et ayant trouvé il l'amena à Antioche pendant des apôtres chapitre 11 verset 26 pendant toute une année ils se réunirent aux assemblées de l'église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Et ce fut à Antioche que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens. Mais tout ce se comprendre place wana. C'est-à-dire mot chrétien ou bien euh, terme wana chrétien et bimaki na kati Antioche après avoir que mona Paul bali kosala musala ya Nzambe c'est-à-dire musala ya évangélisation. Et pourtant Paul akutanaki na Yesu physiquement boye te, ce qu'on comprend que Paul azalaki ayaki na sima dejà Yesu asa kendaki. Donc mot chretien babi awa que non c'est pour la c'est fut en Antioche que pour la première fois le disciple fut appelé chrétien. Donc bref, tant que batu ba ko sala religion chrétienne to religion euh, donc religion bien sûr chrétienne euh, église romaine tout ça bandaki après comme religion chrétienne Ezali kosala siko ba, ba, ba, bango baye ko s'appuyer n'est-ce pas na place wana ya chretienne, c'est-à-dire ya chretien plutot pona kopesa kombo ya religion chretienne et puis ba, ba, ba, misusu batikali na ba religion mususu oyo toyebi ebele ebele. Donc bref, euh, Nzambe asala biso grâce to comprendre eloko oyo que Nzambe asala ba religion te. Yango nde bato mususu bazalaka pe na mwa ba, baza na mwa ba, ba, ba confusion na, na, na, na, na kati ya mitu puisque ba comprendre peut-être donc euh, histoire Ndenge makambo makambo yango ebandaki te au fait. Donc reponse eko risquer ekoma mulayi soki na temps continue donc na ba Voilà. Tozalaki kaka na introduction donc ya thème na biso parce que tozo parler lelo na ba chrétiens effectivement est-ce que chrétien akoki asala politique akoki kozala com, aza combattant abundela mboka na ye wana ezali sujet donc ya émission na biso ya lelo Alors frère toko kota kaka na na thème na biso directement parce que question ezali déjà posée tant tozo loba chrétien akoki kozala combattant ou akoki kozala combattant te akoki kosala politique akoki kosala politique te na réponse na yo okoloba nini voilà réponse na ngai nakoloba nini ekozwa peut-être moi na sima mais bible ya enseigner biso d'abord nini voilà. ozomona puisque nde nalobi naza kobandela eza très important bien que Titre ya emission ezali chretien, akoki kozala combattant ou bien politicien, mais yo ozwa kaka ke na kati chretien elingi koloba keno moto oyo asambelaka, moto oyo andima Yesu lokola mokonzi mpe mobikisi na ye. C'est ça ce qui est important à souligner d'abord pour na début pour et aussi l'autre et ça neti euh, donc euh, donc contradiction tu vois ça dit tozo loba entre guillemets alors chrétien à cause à la politicien ou bien à cause à la combattant réponse est à l'une d'abord Politique eza d'abord nini? D'abord eloko ya liboso faut mutu ayeba oyo ba biso nionso toyebi peut etre na kobanda kaka pona ezala kaka donc nde tolobaka la repetua la mère de la science. Politique ezali art n'est ce pas ya ko gerer cite, art ya ko gerer societe, art ya ko gerer etat. Ça dire methode ya ko gerer batu, ya ko gerer biloko na bango, ya ko gerer mabele na bango nde ba benga yango politique. Siko politicien azali mutu oyo n'est ce pas aza na aza euh, de quoi dirais-je na ba atout wana ou bien aza na na na na, na, na facilité n'est ce pas ya ko gerer biloko wana par rapport n'est ce pas ya etamboli ya marche bien marche plutôt je veux dire ya pays na ye to ya état na ye to ya cité na ye. Siko tango tozo tanga Bible to mona que Bato mingi basalaka sikoyo place oyo nde basalaka mwa confusion puisque na kati ya Bible kala avant Yeshua aya Nzambe ada ko travailler na ba prophètes mpo na nation euh, donc euh, Israël ou bien mpo na ba nations oyo ezalaki kala na kati ya mokili c'est-à-dire Nzambe travaille avec des donc avec euh, je vais dire des rois Yango bona mona ba roi mingi bazalaki toujours ouin na ba prophète oyo Nzambe abandaki kotinda. Wana ezalaki na cadre mosusu pourquoi? Puisque bana Israël lorsque ils, ils marchaient avec Dieu, ils ne marchaient pas pour euh, aller, aller au fait, au fait au ciel. Donc biloko na bato mosusu ba peut-être ba, ba, ba yango kate. Concept ya kokende na lola Ezalaki epai ya Nzambe, certes, puisque Nzambe azali omniscient. Mais na kati ya bato ya mokili, concept wana eye tango Yesu aye. Tango donc Yesu aye nde aye kofongola concept wana que non, soki moto akufi akokende lola soki azalaki moto malamu bien sur. Detail detail yango eza très important frère oyo ofungoli oyo. Detail yango eza très important. Donc ozoloba concept wana ya kokende lola eye kaka tango ya Jesus Christ avant bazalaki na bango na makanisi ya kokende lola te. par rapport ya alliance oyo Nzambe asalaki na bango na kati n'est-ce pas na nzela ya nani ya Abraham Tango Nzambe asalaki alliance na Abraham Nzambe mutu atindaki ye te il faut comprendre que même Abraham ne, ne connaissait pas Dieu Nzambe ye moko abimeli Abraham asepeli asola na Abraham asala alliance na Abraham sikoyo à partir ya Abraham nde balignye sikoyo ekobotama oyo tomoni bato baye koya na mokili bato batondi bana sikoyo bana Israel wana Nzambe travailler avec eux toye komona histoire par exemple histoire ya nani ya euh, ya Moïse Moïse azalaki azalaki juif Et bozomona que déjà à l'époque ezalaki déjà que non bana Israël to ba juif balaki n'est-ce pas combattu n'est-ce pas na na ba peuple ya kala pourquoi puisque bazalaki na mwa euh, omoni ezaka nde tomonaka euh, tomonaka nde tomonaka ben, peuple congolais on dirait bato balingaka bango te na ti soko osomona epeloko wana Eh, ondike bato balingaka bango te ozomona siko bajuif mpe baza bongo bokose rappele meme na histoire ya guerre mondiale awa na kati ya europe non bazalaki awa kutu na kati ya allemagne awa baboma bango so plus de 600 000 personnes na kati ya, ya donc euh, ya cave tout ça pourquoi puisque baza peuple moko déjà nzambe asasaki bango donc elembo moko likolo na bango na sote mpo na koloba boye ntango sikoyo ba ba ba peuple biso bandaki kobundisa banani donc ba euh, euh, donc bana Israël n'est-ce pas Nzambe azaki toujours na côté na bango c'est-à-dire Dieu était toujours pour eux yango siko ancien testament presque mobimba à part kaka ba banini ba 5 livres ya, ya Moïse mingi mingi tout ça Genèse eza pona pona création et puis à partir de ya Exode ko makambu ya bana Israël ozomona bref elingo ba que tango Nzambe siko travailler na bana Israël il a fallu maintenant que Messi to Yeshua abotama na lignée wana pe kaka na lignée wana pe kaka donc ya Abraham je veux dire ya yango siko soki botali histoire bien ta bota généalogie ya Yesu ya Yeshua Jésus na kati ya Matthieu bokomona que Jésus abotami na lignée n'est-ce pas ya roi David oh roi David awuti na lignée pe ya Abraham c'est-à-dire eza pena que non ndeti tomonaka na kati ya Congo Mukongo, muluba, mungala, muswahili tout ça. Sikoyo Nzambe aponaki tribu moko na kati wana que ozaki donc donc donc tribu n'est-ce pas? Donc euh, euh, euh, donc ya ya ya ba Judas n'est-ce pas? Donc po Yesu abota ma partir wana. Mais ce qui est maintenant mystérieux za nini? Yesu azaki mwana ya Joseph te na ndenge ya corps ya donc na ndenge ya physique. Et donc faut boto comprendre mwana. Yesu azalaki mwana ya Joseph te na ndenge ya physique yesu azalaki mwana ya marie na ndenge ke marie a conservaki ye mais marie azalaki fiance n'est ce pas ya joseph ça dit soki otali soki o comprendre bien na kati esprit omona ke non nzambe alukaki kaka moyen moko donc euh, oyo ako ko, ko, ko, ko glisser n'est ce pas semence de façon que yesu abotama na nzela na ndenge alakaki n'est ce pas euh, donc ba ancêtre ou bien bana israël mais ntango sikoyo yesu aye na mokili hmm. yesu ayaki bible elobi Omoni yango omoni frere moko ateyaki epa na yo frere moko pasteur moko ateyaki epa na yo pe ke ye a explikaki yango likolo likolo tango abi ke salut pasteur luc obi oui oui c'est ça pasteur luc donc tango pe ke il a explique likolo likolo omoni kaka nde toza koloba boye je peux oublier quelque chose ce n'est que normal ça dit mais tango yesu ayaki na mokili yesu ayaki d'abord pour les juifs c'etait comme ça eza na kati ya bible eza na kati ya bible Jean chapitre un frère soza bible po okozwa dejà euh, soki moyen ezali mm. mais nazoluka dejà mm. Jean chapitre 1 voilà Jean Jean chapitre 1 verset 1 fana tango rapidement Au commencement était la parole, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière donc des hommes. La lumière, la lumière euh, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point euh, reçue il y, a, eu un homme à envoyé de Dieu, son nom était Jean, voilà Jean-Baptiste. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, mais euh, afin que tous tout crusse par lui. Il n'était pas la lumière, Jean avait une lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. On a continué. Cette lumière était la, véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout le monde. On a continué. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'ont point reçu. donc connu. Tu continues. Elle est venue chez les, donc chez les siens. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu ayaki epa ba oyo ya ye ba oyo ya ye ba ndimaki ye te ba oyo bazalaki ba na tango abotamaki pourquoi quand Jesus avant akende abayaki nini ayebisi bango ba deplacer nanu te ba zala nanu wana et puis ayebisi bango ba banda nanu na kati ya Jerusalem pourquoi puisque pona pona ye ezalaki neti place makambo faut ebanda ezalaki place wana mais yoka sikoyo place bible sikoyo epesi yo reponse awa. babi awa na 11 jean 1 11 elobi elle était donc elle est venue la, lumière qui est Yeshua, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. À mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est-à-dire, comme on so muningu soki muningu nyonso akondimela ye sikoyo après apesi ye pouvoir akoma mwana nzambe hmm. place biso biso biso sikoyo bato ya mokili tobikela nde sikoyo place wana mais e, e, elingi koloba te que non na kati ya plan nzambe ezalaki bongo te pourquoi faut tosala très attention hmm. so totanga bible hmm. la bible heure moko ezalaka soki otanga na ndenge ya lettre omona neti eh, mais sikoyo nzambe sikoyo ayebaki te non non cest plan nzambe ezalaki bongo d'abord aya na mokili aya na kati ya monde ya donc ya ba ya ba ya ba ya ba juif ya ba israélien ba israélien ba boya ba boya comme ça biso to kota mais après ko récupérer sous bango c'est comme ça c'est que Dieu fait au fait et on a bien important to comprendre que tant que ce que Yesu abotami na nzela ya Marie Yesu azaki seulement c'était na Saint-Esprit ce qui était lui-même Dieu aux hommes et ça ça n'a rien à voir avec avec Aza mutu te aza mutu te c'est à dire yesu azalaki semence euti na saint esprit sans que marie na joseph ba se connaitre donc na corps c'est ce qu'il faut comprendre hmm. to nayebi te soki eh, tozo tozo toza place moko bien déjà non ezali malamu ezali malamu parce que omeki kofungola lisusu parce que na question nanga ezalaki kaka nde na posaki déjà mpo tokota déjà na kati ya débat na biso soki chrétien akoki kosala politique ou akosala politique te donc euh, C'est un peu na kati ya question wana nde obanda dejà ko expliquer, okoti un peu mua mulayi mulayi ya koyebisa biso na ebandeli ndenge ezalaki, mais soki peut-etre okoki ko continuer parce que question eza dejà poser, est ce que ebengami chretien asala politique? Toloba ba chretiens. Voilà. Donc, tu as que le moment que Dieu fait voyager, donc c'est comme ça avec les choses de Dieu. Donc, tu as que chrétien, Azali mutu oyo andimeli Yesu na ndenge euh, donc euh, sens euh, normal tout ça. Nde na nauti koloba sikoyo na bi que normalement so na bino apesa réponse ya mokuse ekozala malamu tokati bango émission mais heure mo ezalaka malamu komeka koexplike bato pourquoi est ce que tosala baémission nous faisons ces émissions pourquoi puisque na ntango tozali frère alimi eza ntango moko ya confusion Makambo eza ebele libanda kuna ça dit je vais dire na ba na ba predication eza ebele ba ba ba pasi eza ebele malade eza ebele donc minyoko eza tellement ebele so dit toi toi na kati ya kao moko boye ce que bana nzambe baza quelque part ah kana na kati ya mokili awa tant biso tozo pesa ba message oyo eza pona ko benda bango matoyi pona ko yebisa bango que non le temps oyo tali ko courir ko ba temps ya fin nous sommes en train de consommer donc le temps de la fin siko soki mutu ayebi makambo to loba et que atshor na kati ya misala ako sauver ame na ye puisque la bible, la bible nous dit à quoi sert à un homme de gagner le richesse de ce monde s'il perdait son ame ozomona c'est à dire mamu toteyaka toteyaka makambo moko boke po mutu makambo na biso te eza evangile po mutu n'est-ce pas azonga n'est-ce pas na relation na nzambe na ye maintenant la politique comme ezali ezali n'est-ce pas euh, science ou bien art ya ko gérer cité art ya ko gérer société art ko gérer ba, donc ba, ba état tokomona que Difference sikoyo ekotaka place wana nde nalobaki dejà nazwi point ya intercession nanda koloba que na kati ya ancien testament comme nzambe anda kotravaille na baprophète il falaki sikoyo chaque prophète akende kowendre roi mpo roi wana azalaki établi par rapport ya plan ya nzambe yango nakota lisolo nabai que non ancien testament eyali lisolo n'est-ce pas ya bana israel yango bato mingi basala sikoyo nini basala confusion place wana lelo baloba que non Tala kutu eh, nani jo, jo, Josue abundaki mboka na ye. Tala kutu nani euh, comment s'appelle euh, Jérémie abundaki mboka na ye. Tala kutu Moïse. Non non, ça c'était vraiment une histoire charnelle, une histoire vraie oyo esalamaki mpo na bana ya Israël. Mais ce que tokomi na tango ya Yeshua, tota siko place Yeshua ndenge aza ko réagir par rapport makambo oyo akuti na mokili. Ah, par exemple, na pesa exemple moke, par exemple, totanga eloko moko rapidement Eh, ezaka na meme ordre idée ya nini ya soki chrétien akozala uh, nini comment dire politicien ou bien combattant akozala euh, pe chrétien combattant ou bien eza, eza, eza possible ce qu'ils sont en train de rechercher comme réponse voilà toza na kati ya Luc chapitre 20 Verset 24 totanga yango kaka likolo likolo, bato baza na temps na ndaku bozwa botanga yango pmda concept mobimba ou bien contexte plutot mobimba ya chapitre wana. Awa na Luc chapitre 20 il est question ya kopesa n'est ce pas kofuta taxe, taxe oyo bandaki kopesa na kati ya donc na bokonzi ya romain ya ba romain au faite awa uh, disciple moko atuni yesu question abi est ce que biso mpe fo tofuta mpako yoka réponse yesu aopesa na 24 c'est-à-dire luc 20 24 montrez moi un denier de qui denier eza mbongo de qui porte-t-il yesu aotuna de qui porte-t-il l'effigie de l'inscription de Cesar, repondit-il. Ah, ba, ba, ba, ko pesa, pesi réponse. Après, Yesu alobi nini? Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Elingi koloba nini? Makambo oyo tokuti na mokili. Ce que nous, nous sommes en train de voir na kati ya mokili. Normalement soki okomi mwana nzambe okoti na kati ya royaume ya nzambe en etant sur la terre bien sur c'est à dire okomi otambola selon idee selon pensee selon esprit ya nzambe pourquoi puisque yesu alobi que donner à César ce qui est à César, César pourquoi Puisque Yesu n'était pas venu dans le monde pour régner comme euh, politicien. C'est pourquoi même les, les Juifs Quand ils attendaient le, le Messie, pona bango ezaki prévu que bango akanisi que akoya pona a faire sortir bango na kati ya boumbu ya ba Romains. Tant Yesu ye akomi ko ba non, mon royaume n'est pas de ce monde. Ozo mona? Mon royaume n'est pas de ce monde. Yesu aza koloba euh, que par exemple euh, euh, vous êtes dans ce monde mais vous vous, vous, vous, vous, vous n'êtes pas de ce monde. C'est-à-dire elle ko ba que non, tant que tu ali ba passager, ba pèlerin sur le dans le monde, je veux dire, et bongi, tout ça makambo ezali Oyo ezali provisoire. Très très très important. Tokendaka misala provisoirement. Elingi koba nini? Na 60 so 65 ans okoti euh, retraite ovandi. Eza provisoirement. Tokendaka soki so soki moto yanga sala politique ekomi lokola neti ogo changer machine moko boye ya développement ya toute une nation. Alors soki sikoyo ozali chretien, tu auras des problèmes puisque tokotanga yango bientôt ah, na pesa na euh, maloba pesa question na yo pour na continuer réellement ba pensée oyo Nzambe atika na cœur. Hmm. Bon, en fait soki ntango bato baza kolanda yo bazomona déjà tendance moko ya kokende ke politique eza mpo na bachrétien te je crois que na ndenge oza kolobela toye awa na mokili oyo Toye awa provisoirement, c'est-à-dire que makambo ya provisoire etali bana Nzambe te. Mais sikoyo par rapport na yango ndenge olobi wana, c'est-à-dire que na mokili oyo chretien il faut tout simplement a subir makambo oyo eza koleka na mokili, ye akoki ko, ko, kozala au devant te na ba niveau ya ba decision mpo na koorienter également makambo ndenge koleka na mokili, ye akoki kaka a subir na ye kaka oyo nyonso bakoyebisa ye, asala kaka na ndenge ya mokili. Nayebi te frère, parce que Te epa ndenge ozo loba wana chretien ako participer na vie active te. Qu'est-ce qu'on appelle la vie active frère Alimia? Vie active ezali vie active ezali vie ya decision. C'est ça le problème. Ezali ke chretien okozo sala pe na place moko boye oyo baza kozwa ba decision sur bino sur ba ba vie na bino si na mokili oyo. Ezali ke chretien na place wana ye akoki azala te. Ye afandi na ye kaka, azoyoka kaka oyo baza koyebisa ye, ye asali na ye kaka parce que ye royaume na ye ezali awa te, ezali cote mosusu donc mokili awa ye provisoirement, c'est à dire que a subir na ye kaka ba decisions ya batu mosusu. Voilà frère omoni toyokana bien toyokana bien oyebi lelo toza na kati ya poto awa. tozo mona ndenge makambo ezo tambola euh, moi je pense que avant que biso toya 50 ans avant 100 ans avant ezalaki boye te les gens ont travaillé na ba domaine ebele mpo na kodevelope mpo na kodevelope environnement eza kaka teke faut faut za politicien bien sûr politique ya mutu sala nini et les ba décision sur yango mais justement yango tobi que politique ali art ya ko gérer donc société frère euh, avant que na tous nos questions mususu na ko tanga quelque chose Galates chapitre 5 verset euh, 18 rapidement si vous êtes conduit par l'esprit Soki yo oza libanda okanisa ke tout eh, na kati kuna eza facile. Tango bakotia yo na ki bo chretien yango pe nanu kutu ekoli bien te frère. Tomoni ba pasteur mingi bakoti kuna non? Basalaki eloko nini? Basalaki eloko nini frère? Tomoni ba pasteur bakoti kuna soki ba oh, memoire na eza bien kizamina azalaki député non? Qu'est-ce qu'il a fait de concret? Tomoni yango te tolobaka no puisque azalaki minorise ah mais sikoyo yango tozo toza koyebisa bino que na kati ya mokili awa nga en tant que disciple ya Yeshua nakozwa exemple ya Paul celui qui travaille pas ne mange pas je vais travailler pour mon père mais sikoyo mpona kokota na kati ya système ya monde awa il faut ozala mutu na bango po comprendre puis osala pe selon bango ndenge balingi pourquoi tu ne peux pas changer une machine dont tu n'as pas Tu peux, tu peux changer une, une, une décision quelconque, mais ce n'est pas une loi. C'est pour dire que non, ceux-là qui font la loi, bazali sous l'emprise ya moto bato oyo badirigeaka mokili frère n'est-ce pas tolobaka que na bapays ba africains soki bosali baélection omona kaka décision euta ya libanda pourquoi puisque libanda moto bakonzaka siko na kati mais toi tu penses que étant chrétien soki omikoti na kati ya politique tu vas changer quoi Entre-temps, est-ce que tu vas avoir le temps de, de faire ce que le Seigneur te, te demande Je vais continuer d'abord euh, Galate afin d'être maloba. 5 euh, Galate 5 euh, nabaki déjà na 18 na tangi si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Donc continuons dans 19. Or donc les œuvres de la chair sont manifestes. ce sont euh, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'inimitié, le querelle, la jalousie, les, animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table. Frère, surtout makambo nyonso que na politique surtout politique congolaise ou africana mais to ba en tant que ba congolais makambo nyonso eza na kati wana okuta kuna impurité elle na kati impudicité eza na kati idolatrie eza na kati magie to ba ba, ba, ba kisi eza na kati inimitié eza na kati c'est dire le querelle eza na kati les jalousies ba poison c'est dire eza monde moko ya batu wana mais soki yo soki otambusa selon l'esprit tu ne sauras pas Peut etre soki baza 1000 peut etre moko ako changer mais je te dis que le système mondial eyali sous l'emprise du diable c'est le, le diable fait qui conduit ba, ba nation ya mokili awa c'est pourquoi tu verras pona kopesa parole frère excusez ngai toza na Rome place papa vandaka tous les présidents du monde so azui pouvoir il faut akendeka kuna yo kasi akenda kuna kopeseka mbote non Il ya des choses qui se disent pourquoi puisque ba yebi d'où viennent n'est-ce pas la force bien les forces des nations. Faut na peso parole. Oui frère nga ndenge ozali ko ko fungola mais frère mais na ndenge olobi wana ça dit que chrétien akoki ko changer eloko moko te biso tozali quand même na l'histoire de l'humanité il y a aussi des pasteurs oyo ils ont quand même essayé par, par, par mouvement na bango ba activisme na bango Il faut quand meme essayer ko faire bouger les choses, ko changer quelque chose. Tu vois, par exemple, de Martin Luther King, la tanga est quelque part, voilà, il y a un politicien anglais, na ba 19e siècle comme soki William Wilberforce oyo alutaki pour l'abolition de ya trafic de ya esclaves Il a lutte ezali politique à l'époque azali azali azalaki chrétien qui a lutté pour ça jusqu'à ce que abolition esalemaki Martin Luther King combat na ye mpe toyebi contre la ségrégation raciale des États-Unis toyebi ba effet na yango également c'est-à-dire que azalaki activiste pasteur tomoni combat na ye oyo eproduit mais yo mpo na yo est-ce que tu ne penses pas que soki nombre ya ba chrétiens bakomi ebele oyo bakomi kosala na ba poste moko cle pona ko changer des choses ozo pense te ke makambo pe ekokende malamu na monde Farobi, nga na koma na niveau moko boye donc euh, vraiment je dis ce que le Seigneur m'inspire. OK? Mutu akomona ngo mabe vraiment Nzamba a, a, a, a conduire yende mususu. Wawa, parce que je peux pas na koma makambo Nzamba aza ko inspirer nga. Frère Yoka. But ya mutu na mokili eza nini? Selon la bible ou selon le monde? But ya mokili but na otuna ba question te po yo oza oyo otuna ba question. But ya mutu na mokili ezali pona biso bana Nzambe to faire regner n'est-ce pas la loi de Dieu, la lumière donc de Dieu. To to to to tozala ba mungwa ya mokili. Quand on dit le sel du monde, donc le sel sert ya ko euh, ya ko ya kobomba ya kobatela ya ko garder n'est-ce pas la doctrine ya Christ la doctrine ya Yeshua et pourrir te et pola te nde tomonaka bazwi mbisi batie mungwa ekomi makayabu po makayabu mbisi et pola te donc les sel yango wana na soki yo sikoyo osangani na bato oyo bazali ko faire pourrir mokili tu vas le, donc tu vas le ressembler tu okoma okoma lokola bango n'est-ce pas tolobaka boye Les bonnes, euh, comment dirais-je, les mauvaises compagnies corrompent quoi? Les bonnes mœurs. Elingi koba nini? Frère, na vie politique, eza na poto, eza na Afrique, eza na ba Cuba. Opesi nga exemple ya Martin Luther. Bon, obi suka na ye, non? Est-ce que toi, toi tu penses que, toi tu penses que, ce qui Martin Luther asalaki yango, ou bien ce qui William asalaki yango, pona ko abolir uh, nini ba ba bekongo comment appelle ça esclavagisme c'est une bonne chose frère mais est-ce que yo oyebaki soki ye nzambe moto atindaki asala yango ou bien asala yango puisque lui-même ne veut nde tomona ba ba, ba pasteur lelo non pa, pa, pa, pasteur Ali conseil à président, pasteur Ali Kosala Makambu. C'est-à-dire, il y a des gens qui font ça. Mais moi, je te dis que par rapport à la parole, si tu es parole à Nzambe Awa, ou tu es politique Awa, et ça, tongo, euh, boutuna moi, frère. Pourquoi Puisque, yoka, L'Église a une autre mission, en fait. Nous devons prier pour ces gens. Nous devons prier pour euh, ces, dignitaires, ces, euh, ces présidents, ces, euh, donc, ces pays, ces nations, en fait. Nous, nous, ce que mission a mission de Yangwana, Pour n'est ce pas nzambe asunga bango a oriente bango pourquoi euh, Tant que Bible eza koba que non, euh, toute autorité vient de Dieu. De fois bato mosusu basala neti boye. Oui, eza bongo. Bien que na kati wana pe ba exception ezali. Pourquoi? Yesu aza koyebisa Pilate quelque part Pilate ayebisi ye que non, loba makambo na yo bien mpo ngai naza na pouvoir n'est-ce pas ya ko ya ko relacher yo. Wana ezalaki ntango bakangaki Yeshua n'est-ce pas mpo na bakende ko, ko crucifier ye. Yeshua alobi que non, donc yo ndenge oza na kutu pouvoir oyo oza na yango euti, euti likolo. C'est-à-dire, Nzambe moto apesi yo pouvoir oza nango. C'est-à-dire, comme nga nauti likolo, toi tu n'as pas le pouvoir sur moi. C'est ça, ça, ça veut dire quoi? Ça, ça, ça veut dire que Biso bana nzambe faut tozala likolo kutu ya politique frère likolo ya politique soki olandi bien okomona que meme ce gens là qui disent qui se disent pasteur bishop qui font de la politique basala yango po bazwa mbongo frère basala yango te po ba changer donc système frère la, la donc déjà na, na, na kati ya baeglise na bango kutu batambolaka bien te Bon na kuna nde bako changer makambo. Nous sommes en train de, de contextualiser n'est-ce pas notre situation. Yo oza, oza frère osambelaka Nzambe chaque jour. Oza pe combattant, ozo bundela pe mboka. Siko mboka ngosko ozo bundela tango yo pe okoma na pouvoir, okomi ka lokola bango. C'est ce que nous voyons non? C'est entre au monde, c'est comme une roue qui tourne. Tu vois? Yango nga nazo naza koloba que pour le roi, pour tous ceux qui sont elevez en dignite, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piete et honnetete. Frère, nga na na na bande ko ko bakala ke na ko kende Congo ka sona moni ke justice est sala. Pourquoi? Frère, na ko teya na zando ya munene makambu o to teya awa. Soki justice ya te ba sani. Bakoka ngai donc pourquoi puisque ba pasteurs wana bazali n'est-ce pas en connivence na bato ba dirigeaka mokili wana mais soki sikoyo biso tosambeli mpo na bango selon 1 Timothée 2 ans et que justice eza malamu frère eliko baki donc so na tei makambo eza eyali biblique ata bakangi nga toke na na devant juge juge ako juger selon ce que moi j'ai dit et selon ce que la bible dit amona que non mais makambo moto alobi selon religion na bino yo pasteur ozali kuna ta makambo osalaka boye boye boye boye le frère ate makambo oyo ndenge bible elobi cestadi aza na raison cestadi bako akite yo pourquoi puisque la justice existe au fait quand nous prêchons na kati ya ba youtube frère toi tu penses que Makambo oyo toteyaka bamona yango te na ba bateau badirija mokili bamona yango mais sikoyo bayebi ke bamona yango eza danger te yo sikoyo bandaka koteyaka likambo moko bango bango balinga balingaka te etouche etouche makambo na bango omona ke bako suspendre page na yo pourquoi bango mpe badirijaka mokili frère na te soki ozo comprendre nga place nazali Nga na comprendre yo frère ndenge ozo loba mais omoni batu baza kolanda biso ebele ya des combattants bazo tala ba pasteurs ebele baza ba combattants ba bundeli mboka bakosi baloba mais oyo frère azo loba oyo mais oza kozokisa bango quelque part parce que c'est contraire na oyo bango bazali kosala peuple na aza na danger frère Yo omoni peuple oyo penza ye aza na danger? Yo chretien ozali na mwa liloba ya koloba pour que makambo e change? Yo olobi non non nga aza na nga chretien na kotala te na tiki peuple wana akufa est ce que nzambe ako sepela na ngo frère? Bon frère vraiment je je j'espère que batu bako comprendre biso j'espère ok j'espère omoni Uh, à moins que obosana, obosana ngano to ba congolais to bise qui se passe na kati ya kati ya bato oyo babundelaka mboka na ba bakamba mboka. Il y a une animosité, il y a une haine permanente. Osomon, je ne sais pas ce qui na na tapsu ba Guinée, tapsu ba ba Guinée, na na na ba Congolais frère, Congolais Congolais soki azo abiki azo budela mboka ndene ngana tjana ndenge yomo yomo bike ba komona neti nali ko eh, ko zokisa bango frère pourquoi puisque il il ne voit que le matériel moi je vois l'esprit frère je vois l'esprit tu, tu, tu ne seras pas enlevé puisque tu as tu as ou n'est pas, n'a pas, comment dirais-je, au Bundeli, Mboka. Qu'est-ce que, que d'abord on appelle Mboka, frère N'est-ce pas Ce qui est chrétien. Bon, tu exemple, mon gars, choqué. Frère, yo oza chretien osambela nzambe na kati eglise na yo ba rwandais baye osani? frère Lino na otuna après sikoyo omoni ko frère non non non frère frère tokotia na kati église puisque Frère. Te Rwanda azali peuple. Frère. Oyo asatake na peuple rwandais te. Euh, frère, fala otika nga na continue idée. Idée na nga idée na nga ezaki boye. Oza pasteur na kati église, yo oza congolais combattant. Hein, pasteur combattant. Ba, hein, baza pe. Ozomona, obundela mboka. Siko na kati ya mateya no jao oloba déjà que non, mboka na biso ba rwandais bona boye. Hein? Na tso comprendre nga. Siko après omoni que ba, ba, ba rwandais mibale baye bakoti. Dimanche prochain bakoti 4. Yesu alobi aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous maltraitent, benissez ceux qui vous maudissent. Ozomona, c'est-à-dire eza message moko mutu Oh, mutu oko comprendre ozaka mutu ya mwana nzambe frère. So oza mwana nzambe te. Puisque écoute, et on a na na bakisa sous frère. Comment se fait-il que euh, Yo olobi osambelaka oza chretien bon ovandaka nayebi te France Belgique Allemagne peu importe sikoyo oza kosala propagande nayebi te politique est-ce que eza na sens eza na sens te pourquoi puisque ce n'est pas notre mission en tant que chretien frère La mission donc oyo ya ba disciples ali que non to faire bato mosusu bakoma ba disciples ya Yeshua frère mais lorsque maintenant tu rentres dans na cadre politique omona que non ekoma mingi idolatrie or l'idolatrie est condamnable naza ko bango frère na bi que chaîne na yo bato batala yango ndenge na ndenge et je sais que na ko ba attaque na bi na ko ba attaque mais frère zela so na ba attaque tour na répondre Eh, na repondre ouais. pona repondre ate mais so mutu abi anga attaquer alobi atikala na kati ya lignée ya makambo toloba je vais venir aussi pona loba puisque frère la politique on peut biso juste ko sa politique non mais ceux qui te comprennent toloba bongo je ne dis pas que yo on sa politique tika non moi je te dis c'est que le Seigneur m'a euh, au fait enseigné moi tu peux pas faire la politique avec euh, avec euh, avec l'amour frère et simba nango te politique eza eza biloko moko c'est comme de la sorcellerie mais frère kandi ozo loba mais bon ozo kende pe na extrémisme makasi koloba ke euh, un chrétien soit asali politique akozala na amour te kuna ezali makambo ya haine akoki jamais kolinga euh, prochain na ye mais na discours mpo oza koloba frère na bato bazolanda biso Ezali discours oyo batu ba condanaka ba pasteur ya Kinshasa ndenge baza kolalisa peuple parce que tango ozo loba bongo na situation ya mboka na biso toza na besoin egalement peuple azala eveille peuple azala a, a, a comprendre souffrance aza nango po ayeba ko reagir mais tango yo ozo loba un chrétien akoki azala na ye na makambo ya politique kie akoki ko, ko prier plutôt mpo na moto azosala ye mpe mabe pande olobi avec amour haine ezala te eza politique ya ko ya ko ko endormir population frère oza ko accompagner finalement ba dictateurs ya mboka na biso Ok, réponse eza boye frère. Omoni euh, des mm. fois même Yeshua quand on a côté banda ko comprendre à l'envers, banda ko comprendre plus que les gens sont au fait euh, bat bazali tellement trop focalisé na makambo bazo mona le physique, le matériel. yango mutu mambo na nazo peut-être mbatu so ba comprendre facilement te mais ça grave te je veux dire ceci Tango nazoloba likambo ya haine c'est pourquoi frère oyebi Galates kaka tozonga na kati ya bible moi je parle de la bible tozonga na kati ya bible Galates chapitre 5 verset 22 elobi boye mais le fruit de l'esprit c'est natangi l'amour la joie la paix la patience la bonté la benignité la benignité la fidelite la douceur la temperance et la loi n'est pas contre ces choses frère Ngai de fois bon peut etre nako loba ngo makambo mingi awa te mais j'ai des gens oyo baza pe kuna na Congo oyo nayebi ke ba salaka pe kuna ba ba ba ba pe na kati ya ba ya ba ya ba institution kuna frère c'est comme eza eza lokola combat ya cage frère c'est à dire soki soki o o o osali keba te on te tue ba bomi yo frère ba bomi yo c'est à dire soki soki yo oza mwana na Nzambe Frère nayebi te soki tozo se comprendre on n'a pas il ya pas un pays na kati ya mokili oyo frère oyo ba ba baza ko vivre paisiblement sans problème mais biso na Afrique eza extreme pourquoi puisque biso tozali dirige par ba occidentaux frère ozo mona tozali dirige par ba occidentaux na cadre kutu ya ya Congo eza eza encore extreme pourquoi puisque à part ba occidentaux Toali dirige par ba pays oyo eza ba voisin na biso bali misu ya ba mindele au faite ozo mona donc du coup politique na biso ekoki kozala ata mutu nionso oyo akoya il aura le meme problème frère il aura le meme problème yango eza important to comprendre boye oyo ozo kanga soki oza mwana nzambe de vrai prie pour ton pays prie pour ta nation prie pour pour ceux là qui sont eleve prie pour ceux là meme ecoute tant sobi likambo moko tosotango rapidement écoute mm. matthieu chapitre 5 verset 43 elobi boye Yesu azoloba boye. Vous avez appris qu'il a été dit tu, donc tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis aimez vos ennemis. La on dit la carte message Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez Pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Mm. Frère, omoni napesaki yo exemple mona yebi te soki obosani yango makambo ya nzambe eza boye motu oyo azomonisa mpasi wana nalobaki exemple mona je pense na émission na yo azwi mbeli na ye mpo donc acuba yo par exemple mais abeti yo déjà mbeli kaka ye moko ezokisi ye yo olali na makolo omoni akaka na pota Ozui bandage okanga pota naye c'est ça l'amour de Dieu frère ezali contraste donc contraste et puis folie pona mokili au fait yango moni tango bible ezoba ke marcher selon selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair eliko bani tango yo komi assoiffé ya pouvoir en tant que mwana nzambe okomi oluka siko frère c'est comme si tu veux jouer au foot Mais yo oza siko basketteur. Exemple eza kaka exemple moko donc euh, banal mais c'est dire eza makambu na yo te au fait. Mwana Nzambe tu dois prier afin que Nzambe peut-être il peut susciter des gens pour yo prier. Ce n'est pas forcément un chrétien, c'est pas forcément un disciple, mais akoza pe mutu moko bo Nzambe a préparer pona a sauver mboka mo quelconque. Parce que bino ba soki église boza ensemble, vous êtes unis, bosangani dans donc na kati ya esprit na kati ya bomoko epuis bino nionso batu ya congo bobi ke bon tosambela pona mboka na biso frere sa peut marche peut etre mais tant ke ba division ezali ba querelle ezali ba appartenance politique ba appartenance ethnique ezali mais tu veux me dire ici que non etant chretien okoti kuna pe okozala pe kaka bien lokola chretien non tu vas tu vas compromettre pourquoi puisque le système c'est une machine au faite eko engloutir yo na pesa exemple ya kiziamina etela Exemple moko ya muke kaka eza vraiment dans le congrès ennemi akoteli yo na ndaku yo oza chretien monguna aye kokota na kati ya ndaku abotoli yo ba biloko na yo nionso a occupe ndaku na yo reaction ya chretien ozala nini kaka prière osambeli pona ye nzambe atia ye maboko tu vas faire quoi un chretien bakoteli yo na ndaku un chretien akosala nini comment il va reagir? ce que ngai en tant que chretien nasi na kueyi dejà pourquoi ce que Dieu ne permettra pas que ngai ba kotela ngai na ndaku pona ba boma ngai frère nako pesa yo histoire moko ngai ozo mona oyo ngai ozo mona oyo ma famille le savent eh ma famille le sait ba kotela biso na kati ya ndaku bo mona ngai boye na Kinshasa ba brakaka ngai munduki na Kinshasa ozo mona mais ba sala ngai eloko moko te ba sanga eloko moko te pourquoi ce n'est pas que plus que j'étais le plus beau mais le plus géant non non non frère c'est pas ça plus que le Seigneur était avec moi et pourtant ngai ne muna muna etant bakaza kokota na ndaku à l'époque il tuait des gens frère vers des années donc au début à bane 90 il tuait des gens frère bana ko bokota batu ndaku bazo boma batu mais propres amis bakufa na kata quartier na biso so bakota na kata ndaku bazwi biloko babeti masasi donc babobi bino mais biso bakota so na kata ndaku C'est moi qui ai vu ça na mona mona ba blocs nioso dezo salema je meme na kemi na na kati courant ndaku imagine toi siko kati courant na molili siko soda azui panique mais ba ba, ba forcer quand même na kati ya veranda ba buki ba ni ba bibende ba koti frère ba koti tango siko biso susu toke na ba na ba na ba na ba, na ba cachette na biso frère ba koti baza kotuna nani yango abumi mwinda oyo frère Imagine toi sikoyo na molili je suis sorti j'avais quel age frère 18 ans je suis sorti frère na bi eza ngambo na boyi mwinda botika na na na pesa mwinda imagine toi que soda na kati ya molili il allait te donner donc des coups de balle comme ça okay mais je suis parti na na sobe mwinda na na na na pesi mwinda ils ont pris ce qui donc donc ils ont pris bakenda libanda frère Ba beta masasi na kati ya lopango ba kenda frère biso nionso tout totikala sain et sauf elingi koloba nini Dieu nous garde frère makambo ozoloba eza reaction normale mutu nionso soki bakota na kati ya ndaku ou bien babeti mwasi na ye to mwana na ye bien sur nionso ako reagir kaka na ndenge ya kibomoto là c'est toloba na niveau moko penza Euh, donc limite ya kibomoto boye mais na ndenge ya institution na ndenge ya système ebongi moto ayeba kozala na place na ye frère parce si tu es dans oza na place ya mabe bato mosusu bakufa bongo donc azalaki ne frère aza kosambela na ye ake azwi mosala moko boye mosala ebimi na kati ya makambo moko bakomi kolembisa kosambela bazwi batiele poison akufi misusu bakufa bongo frère yango nabike makambo mosusu yali faut comprendre ngai nazoloba boye dans l'esprit frère Si tu es un enfant de Dieu tu dois voir l'amour or lorsque tu fais de la politique soki basali yo eloko moko efuluka pe o contrecaler yango ezalaka bongo frère meme meme meme na poto tomona na France Dominique soki Strauss-Kahn soki nani anga kozala president ya ya France non balukele problème moko boye wuta ba bomoi pe ba ba kasa donc carrière na ye eliko ba nini politique eza ba coup bas frère parce que mwana Nzambe Oko rendre le mal par le mal te frère ozo mona nga na bike bato balanda nga bo comprendre nga bien je, je, je ne suis pas contre cela qui donc qui travaille na kati ya politique mais moi je vous dis c'est que la, la Bible me dit ça c'est en contradiction avec la politique en fait donc yango na na ba mais peut-être soki question soit allée puisque non non je crois que tozo koma bien la suka ya émission on peut encore continuer parce qu'il y a encore des questions à poser tu as quelques questions avant kata po euh, Non, non, non, je crois que bah, tout, tout, et le bami nango déjà, je crois que bah, bah comprendre, chrétien, akoki kosala politique te, akoki kokoma, akoki azala combattant te, akoki abundela mboka na ye te, na ndenge tobundela na nzoto, akoki abundela bien l'esprit, ah, voilà, voilà. Bon peut-être pour l'obscisa ka question ya suka maintenant pour na ba chrétiens hein oyo baza engagé na politique déjà hein au baza déjà la kata politique baza ebele bakoma na politique parce que na façon zo lobela na c'est comme si baza te bazali oyo baza engagé pour bazo linga aussi ba s'engager na politique na message ni yo ko yebisa bango des chrétiens batika politique qui comme ça batika politique bazonga na makolo ya nkolo basala misala mosusu tu sais euh, être politicien c'est-à-dire oza mpenza actif tu peux être comme ça ndenge oza na frère alimia bato babengaka bato nio conseil Aluna na sandeli opesi ye conseil wana oza penda oza penda donc euh, comment dirais-je eza penza oza actif te wana eza na zeze zeze mpe ndenge mosusu mais oza oza penza osambelaka oza na, na carte ya membre ya, ya, ya parti politique c'est ça ce que tu veux dire ouais. ah non baparti chrétien mpe ezali basocial chrétien neti awa na bakongo baparti chrétien ezali moi je connais aussi un ami qui est pasteur a na parti na ye chrétien na congo oyo ezali kodefendre ezo defendre également bavaleur chrétienne aussi ezali aussi na bamboka ebele donc euh, Voilà, tokoma na suka je crois que ça c'est aussi solution tofungola brèche mais eloko moko peut-être ngaki nasukisa wana quand même mais ntango ozoloba bongo même na basociété aussi meme basociété biso oyo tosalaka ce n'est pas aussi euh, comment dirais-je euh, eza lola pete kuna également aussi il y a aussi ba prise de décision parfois oyo boza kozwa contre ba ba concurrent oyo kozwa contre c'est-à-dire que ozo sala kata entreprise ozali traité na kata entreprise ozali na ba poste moko ya responsabilité quelque part aussi okoki kozala aussi mené ya koprendre une décision oyo eza ko respecter biso ba valeur chrétienne te a tozo bela kaka politique mais na misala presque nyonso également il y a aussi ba ba ba cas ndenge wana ok chrétien ko se retrouver na position moko il faut décider naloba Tango okoti na kati ya boîte wana, il y a de règlement na kati ya boîte wana. La boîte, euh, dernier virage n'a pas, au fait, euh, euh, comment dirais-je, concurrence nango eza na, na kati wana te. C'est-à-dire boza neti ndaku moko. C'est comme dans une maison, papa aza moko. Bako donc o, donc okokueya tout ce que tu vas faire soki azo ali contre le peuple okokueya d'où il faut yo en tant que mwana nzambe ozoka ngai na pekisi mutu te hein mutu nionso asala oyo amoni mais soki mwana nzambe ozoka ngai tu as compris cette emission travailler dans une compagnie ndeki frère oliba otikoloba par rapport exemple na ye Te, affaire kaka bi code avant de vous ezala parce que ba entreprise ya l'etat pe ezali hein. Mais frère, mais c'est que mais, mais, mais, mais, bah, donc tant ozo travailler na entreprise moko publique ou bien na entreprise privée, aza na ba compte à rendre également na l'etat parce qu'il faut foutre ba impôts, il faut kosala boye et puis il y a la concurrence aussi avec des autres entreprises. Et ba concurrence là ezalaka pe loyale toujours te, parfois déloyale aussi. Voilà. Donc tout ça soki otali mpe malamu chrétien akoki asala te normalement aloba azala baposte moko kaka oyo ya se oyo bazopesa kaka bibeko asala misala se me kozwa mpena baposte ya responsabilité ce n'est pas en tout cas conseiller na un chrétien azwa baposte ya responsabilité meme dans une entreprise wana todevie frère frère soki osalaka na banque nationale na bino ya belgique hmm. Taps tokosala sur mm. donc deuxième partie na yebi. Deuxième voilà. plus. Mm. Donc tuna question musala nini faut chrétien asala. Taps ah. so to tuni bongo. Ça c'est to pesa moi ba ba ba différence wana. Ba piste la solution. OK. Hein? Donc mm. musala nini faut chrétien asala. Ou bien to tuna est-ce que chrétien akosala musala nyonso hein? To tiens entre parenthèses mm-hmm. donc euh, donc point d'interrogation. Sinon te na politique C'est un monde au fait. Politique ezali au fait euh, euh, euh, comment dirais-je fonctionnement mondial etambolaka na politique frère. Soki ba biloko moi mamleti ya ba homosexualité par exemple. Soki bamoni ke tout le monde bakomi ko ko accepter yango omona ke bakomi kotia ba présent ya ba ba pays wana pression bakomi bandima yango. Ntango so na mwa na mwa début bakotika bongo bakotika ti ekoma un mot ekoma nitike ekomi mondialement reconnu et sous l'emprise du diable de l'ennemi siko biso bana bana nzambe présence na biso na kati ya mokili avant enlèvement esalaka etomona makambo etambola bien ntango grâce ekolonga na kati ya mokili bokomona ce qui va se passer ainsi donc sur cette terre bomona ke mokili ezalako nde boza komona makambo bomona te ekoma fo encore plus mauvais que oyo tomona lelo ya nabi ke mpo na biso bana nzambe to préparer royaume to préparer euh, donc bokonzi ya likolo tokomona ke parce que to touche pena ba point oyo oyo pena esalaka pasi bon voilà donc à très bientôt na prochain numéro merci frère kashisha merci na bato balandi biso tokutana en tout cas na prochain numéro botika malamu esika bozali amen bye bye Dieu. merci